hallo hier vanuit my huis en vanuit my selfingerigte studeerkamer vir 40 dae. Vir 40 dae, so lank as wat die lockdown aan die gang is, is ons word ons gekonfronteer met baie goed. 40 dae terug kon ons nie gedink het eers naasbei waar ons nou hierdie tyd gaan wees nie. Ehm um, jy sien ek ehm um, kry baie oproepe en ek kry vreeslik baie mense en ek kom agter ons word gekonfronteer met emosionele stryd op die oomblik met verhoudingsstryd, met finansiële stryd. Dit is nogal een van die groot goeters. As ek egter gaan lees wat in die Bybel staan en um, ek self is nou besig met die Ou Testament, dan kom ek elke keer agter en sien ek hoe Israel toe hulle byvoorbeeld uit Egipte uitgetrek het, elke keer voor 'n krisis te staan gekom het. Eers was dit die see en hoe moet hulle deur die see kom? Toe was dit dalk was nie water nie. Toe was dit om nou weer in die beloofde land deur die rivier te kom en die groot stede met hulle hoë mure. En al wat ek gedoen het en al of, of al wat ek besef in hierdie tyd is dat God elke keer daar was. Daar waar jy jouself doodloop en jy self nie weet meer hoe vorentoe nie, daar is God. Toe die see voor hulle gelê het, was God daar. Toe die water nie daar was nie, was God daar. Toe hulle kos opgeraak het, was God daar van ons eie gemeente. Hoeveel keer het ons gekom by 'n punt wat ons sê Here, hoe nou vorentoe nie? En elke keer was God daar. Vat jou eie lewe en dink 'n bietjie na oor al die moeilike omstandighede waardeur jy al gegaan het. En elke keer is God daar gewees. Nou ek wil julle aanmoedig om te sê dat ook in hierdie tyd is God daar. Selfs al kom ons ook nou by jou uit wat ons nie weet wat en hoe vorentoe nie. God is daar. God sal weer die see laat split. God sal weer die mure laat omval. God sal weer vir ons reën gee. God sal weer voorsien in ons finansiële behoeftes. Hy sal weer ons emosies regmaak. Want God is almagtig. Daar's geen ander nie. Daar's nie nog 'n God nie. Um in Psalm 121 staan daar: Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van God af, wat die hemel en aarde geskep het. Nou hierdie almagtige God wat die hemel en aarde geskep het, hy is die een wat ook die uitkomste gaan gee. Hy is ook die een wat daar is as ons planne opraak, as ons nie meer weet hoe en wat vorentoe nie, as ons nie meer 'n uitkoms het nie, is hy daar en sal hy vir ons die uitkoms gee. So kom ons hou vas aan hom. Kom ons glo in hom. Kom ons kom ons verklaar dat God is almagtig en hy is ons God.